ना अभी ठीक हो जाएगा हाँ। तू भी खा सकता है इसको सही हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगा करो ये कैसा निकाल दो गलत तो नहीं दे दी मैं ये खोते की दवाई किसको अरे यार मैंने देखा नहीं है नहीं मैं पहले मैं गधों का इलाज करता था हाँ, खड़क में किस लेकर टखड़ा घोड़ा चलता टख असल में ना मैं पहले डॉक्टर मैं ठीक है इसका ऑपरेशन करता हूँ आ जाओ आ जाओ कौन है भाई आ जाओ ओहो ऐसे अच्छा। वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम लगता अच्छा, आदमी बहुत बीमार है आ जाओ भाई जान ओ भाई जान खैर है अल्लाह भावे खैर खैर खैर अल्लाह बो बो बो बो बो बो ओ ऐसे ना ना ना सही oh, जरा ही बंदा वाले हो तो बैठे हैं शुभ वाले बो oh। कुछ ना बो अभी चेक करता मरीज को बहुत सिया लगता है बहुत बहुत सिया लगता है बहुत ठंड लग रहा है हाँ कुछ नहीं खाया तो फिर टीका कैसे लगेगा हाँ, टीका मैं नहीं लगवाएगा हाँ? हाँ? नहीं नहीं बच्चों की तरह रो मत टीका लगवा ले अच्छी हो जाएगी तबियत तो <laughs> ना इसको भी मेडिसिन इसको एक चम्मच दवाई कर देता हूँ एक एक समझ रहा समझ रहा ना हाँ, ये दवाई दे रहा हूँ इन अभी ठीक हो जाएगा ये मैं बहुत बाहर से मंगवाया दवाई तेरे लिए इन अभी तेरे को देता हूँ अभी ठीक हो जाएगा देखा आपने लापरवाही का नतीजा है हाँ मांदा है ये अभी अभी पिएगा ना अभी ठीक हो जाएगा दवाई तो दे रहा हूँ दो मिनट में ठीक हो जाएगा तो अभी देता हूँ भाई को दवाई तो इसका एक मिनट में अभी मैं इसको दवाई दे रहा हूँ अभी इसका ठीक हो इसका बहुत मुझे ख़राब लग रहा है अभी इसको ये दवाई देता हूँ ठीक हो जाएगा बेटा हाँ, ये अपने हाथ से पिएगा हाँ, हाँ, हम आप ये आराम से पी ले ख़राब नहीं करना ये अभी तेरा ठीक हो जाएगा अभी कैसा लग रहा है तबियत हाँ हाँ वाला ठीक है ओहो अभी डर लगता है दवाई मेरा काम कर रहा है इंशाल्लाह एक मरीज और आ जाए इंशाल्लाह अभी इसका तबीयत बहुत कम्बर्ट होता है नहीं अभी ठीक हो जाएगा अभी फिक्र मत ये दवाई दिया ना ये बहुत इम्पोर्टेड दवाई है बाहर से आता है ये कहीं अमेरिका से दवाई लेके आया मैं गजब बेचती है कि अपने मरीज खास मरीज को देता हूँ हाँ। इनशाला अभी तेरा तबीयत ठीक हो जाएगा अभी कैसा महसूस कर रहा है बढ़िया गोलियाँ मैं नहीं खा सकता छोटी गोली तेरे को मैं आज ही दूंगा ये भी रहने दो तो ये छोटी खाएगा हाँ, हाँ। ये तू भी खा सकता है इसको सही अभी आपका तबीयत सही है हाँ अभी क्या दवाइयाँ क्या देंगे हाँ दवाई आपको दूंगा ये मेडिसिन है हाँ। सिरप नहीं दे रहा आपको हाँ। ये गोली दे रहा हूँ ये रात को उठने से पहले हाँ। सुबह सोने के बाद नहीं बोला तूने नहीं पहले क्या हाँ। ये मैं सोता हूँ हाँ? वो सुबह नहीं उठ ही सकता हम्म। ओ नहीं अभी ये दे रहा हूँ ना हाँ। इनशाला हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगा तुम नहीं उठ सके भारी मिस्टेक हो गया सर एकदम वॉलंटियर ठीक है भाईजान हाँ। ये आपका दवाई है सही है ये रखो कितना पैसा है आपके मेरा हो गया डेढ़ सौ रुपये एक सौ हाँ। पचास हाँ मेरे पास तो पैसे कम है मुश्किल नहीं कितना पैसे है आपके पास एक सौ बीस एक सौ बीस रुपये है तो कम नहीं चलता दस बीस चल जाता किराया मैं जाना वापसी भी जाना है मुश्किल नहीं ये मुझे हाँ हाँ मैं कैसे जाएगा पार मेरा दोस्त बैठा हुआ तेरे को लेके जाएगा तुझे तो कौन है ये लोग कहां से आते हैं हां मेहरबानी शुक्रिया आप लोग जा सकते हैं दूसरा मरीज आ रहा है मेरा ये अपना दवाई लो सुबह सोने के बाद oh no oh, no. Doctor के पास जा रहा हूँ डॉक्टर का पता नहीं नाम बेटा खराख बखराख है कुछ मालूम नहीं है ओ यार ओ ओ ओए साहब अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब क्या हाल है क्या हो गया ओए कुर्सी की ये कैसा oh, कुर्सी है इधर एक बार जो आदमी बैठा है ना उसको इधर बैठते ही शिफा मिल जाती है बैठो बैठो बैठो कुछ नहीं होगा बैठो आप कैसा अच्छा। कुर्सी रखा यार तो डॉक्टर तो बुखार तो नहीं लग रहा मुझे डॉक्टर साहब चेक करो नहीं बुखार तो भाई डॉक्टर चेक कर ये मसला है ढेडे ढेडे मसला है गुर्जों को कोई मसला है डॉक्टर चोर है देखो चेक करो तुम डॉक्टर हो ना अभी देखते हैं कपड़ा उठाओ ऊपर नहीं भाई ऐसा नहीं ऐसा ऐसा हाँ डॉक्टर आराम से आराम से आराम से मार नहीं ना जाके तू मुझे मार रहा है क्या डॉक्टर तेरे पेट में पत्थर बना है पेट में क्या खाया था सुबह सुबह रोटी खाई है और क्या खा <laughs> लौंडे बाज है आप कुछ बोल रहे नहीं नहीं कुछ नहीं बोला अच्छा आप भी आप भी ठीक हो जाएगी तो ठीक होएगी चेक करेगा कोई दवाई नहीं दी तक ठीक हो जाएगी कैसे ठीक होगा ठीक हो जाएगी ठीक हो जाएगी बेटा बात फोटो गेम मिनट लगा बात फोटो ओह नो हां करो ये कैसा कर्म बस निकाल कब्जी हुई है कब्जी वो क्या होती है तो डॉक्टर साहब अभी क्या करना है मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है इंशाल्लाह अभी दो मिनट में ठीक हो जाएगा दो मिनट में अभी तेरे को मैं गोली दे रहा हूँ हाँ ये गोली अभी दो मिनट में तो ठीक हो जाएगा गोलियां तो खाता नहीं हूँ देखता हूँ डॉक्टर कैसे खिलाता है मुझे चेक अभी तो दो मिनट में ठीक हो ये पानी उठाओ खोलो ढक्कन खोलो पानी oh, सबर सबर भाई गोली गोली कैसे अच्छा अच्छा ये पकड़ो गोली ओ भाई क्या हो गया डॉक्टर क्या किया डॉक्टर नो नो नो भाई क्या हो गया भाई भाई क्या हो गया अरे यार मैंने तो लगता है दवाई गलत दे दिया है ये खोते की दवाई किसको पिला दिया है मैं बोल लेट जा लेट जा लेट जा लेट जा ओए डॉक्टर ओए डॉक्टर क्या के दे दिया मेरे को अरे यार मैंने देखा नहीं है आदमी और खोते में नहीं मैं पहले मैं गधों का डॉक्टर क्या दिया था अबे यार मैं पहले असल में ना गधों का डॉक्टर था मुझे पता नहीं था तू गधा वाला तो क्या है था मुझे पता नहीं अभी मैं क्या करूँ रोजी के लिए ना आदमियों को दवाई लेने कैसा डॉक्टर है तू गधा का इंसान है गधों का जानवर का बना दिया तू मेरे को नहीं मैंने देखा नहीं वो पुराना मेरे पास एक गोली पड़ा था मैं बोला इंसान वाला खड़ा ये मेरा oh, नाम no. डॉक्टर मैं किसे देखा तुम्हारा नाम है नहीं अरे गलत मत बोल डॉक्टर टखड़क डॉक्टर चखड़क तुम्हारा नाम यस डॉक्टर चखड़क टखड़क गलत ना मत लो अभी इंजेक्शन लगा के गधा बना दूंगा डॉक्टर चखड़ा ना मैं वो नहीं समझा मालिश गलती हो गया चश्मा उतार नहीं चश्मा ये गलती है चश्मा मैं नहीं उतार सकता मुझे अभी तेरा इलाज करता हूं की शक्ल नजर आ रही है तुम्हारे भी नहीं नहीं ये नहीं हो सकता गद्दा भी लग रहा था कुर्सी कैसी रखे इंसानों के लिए कैसी रखे गद्दे की कुर्सी वो देखो इंसानों की कुर्सी देखो असल में मैं आपको पहले एक बार बोल चुका हूँ मैं था जानवर के नीचे इलाज कर सकता अभी आगे मेरे पास इंसान मैं क्या करूँ अभी मैं बताता हूँ तू डॉक्टर कैसा है कंप्लेन करनी पड़ेगी मुझे अभी इधर टीका लगा के oh, no. अच्छा अच्छी अच्छी अच्छी अच्छी दवाई देना डॉक्टर साहब अच्छी डॉक्टर के साथ कभी पंगा मत लेना सॉरी सॉरी डॉक्टर साहब सॉरी सॉरी बोल दिया डॉक्टर के साथ कभी पंगा मत रहना अभी तरह को दवाई दे रहा हूँ हाँ ठीक है बस पहले मिस्टेक हो गया मेरे से मैं पूरा दिन इलाज करता आदमी कभी ऐसा नहीं हुआ जो तेरे साथ हुआ तू मुमकिन मुझे गलत निगाह से देख रहा हो गलत सोच से आया था तू अभी ये दवाई दे रहा हूँ तेरे को रात को oh, no. सोने से बात समझ रहा है मेरी बात सोने के बाद ये वाली समझ रहा हूँ तुम्हारी बात देखता हूँ तुम्हें भी देख लेता हूँ सफर कर हाँ हाँ दूसरी बात समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ सुबह उठने से पहले क्या बोल रहा हूँ उठने से पहले रात को सोने के बाद सुबह उठने से पहले दूसरी दवाई ये है या जहाँ भी दर्द हो वहाँ पे लगाना है मालिश करना है ऐसे ऐसे अभी तेरे को कैसे समझाए पता चल गया चल गया पता चल गया अभी पैसे निकालो कितने पैसे चाहिए दो सौ पचास यही है हाँ समझ गया दवाई समझ गया अच्छा तरीके से फिर गलत हरकत मत करना इंशाल्लाह इंशाल्लाह नहीं होगी अभी ये तो- दवाई है मेरी इसको मैं भी उल्लू बनाया पे क्या याद करेगा ये ये सुबह से मेरे साथ कुछ बोला नहीं नहीं ये दवाई सिर्फ समझा रहा हूँ बेटा और कुछ नहीं बोला ये भी सुबह से मेरे को उल्लू समझ रहा था अभी पता चलेगा मैं तो हूँ डंगर डॉक्टर डॉक्टर साहब ये क्या लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है ये दोनों का काम करता है डंगर का भी इंसान का भी oh ये डंगर के तो नहीं दोनों का काम होगा एक खाएगा तो इंसान खाएगा दो खाएगा तो डंगर खाएगा आ, ये आदमी तो आदमी तो मुझे बेवकूफ़ लगता है ये देखना पड़ेगा इससे पैसा मांगता नहीं नहीं डॉक्टर साहब ये नहीं हो सकता डंगर और इंसान के नहीं भाई ये इंसान का है डंगर का ये नहीं है डंगर का कितना पैसा है डॉक्टर साहब दो सौ पचास रुपए ये मुझे अभी मालूम हो गया ये डंगरों वाली दवाई हम्म, डॉक्टर साहब आदमी को पता चल गया ठीक क्या करूँ अलहमदुल्ला ये दवाई रखो अपने पास मुझे नहीं चाहिए इधर जा रहा हूँ निकल जा क्या बोला तूने नहीं पहले क्या बोला चल चल चलो जाके इलाज कर मैं जा रहा हूँ दोबारा इधर क्लिनिक में टक टक की तक क्लिनिक में मत घुसना इधर इधर अभी तेरे को ऐसा इंजेक्शन दूंगा ना तू पता नहीं जा दवा जा कंप्लेंट करेगा तू डॉक्टर के खिलाफ ओए ओए <laughs> वो डॉक्टर दर्द है इधर यार इधर इधर दर्द है पता नहीं समझ नहीं आ रहा इधर है इधर बैठ इधर है है इधर है इधर भी है थोड़ा नीचे भी है उठ उठ उठ उठ उठ खड़ा हो खड़ा उठ खड़ा खड़ा नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता ये बैठ गया अभी ना अभी देखता हूँ मैं ओ डॉक्टर कोई गोली वोली दे दे अभी दर्द है ज्यादा सबर ना सांस ले थोड़ी बड़ी सांस ले तुम्हें पत्री है भाई तुम्हें पत्री पत्री का सही oh, सही बैठो अरे भाई दर्द दर्द है यार ऑपरेशन होगा तो तुम्हारा कुर्सी भी ठीक तो इधर पड़ी है किसको बुला रहा हूँ मुंशी तो नहीं है रस्सी के साथ बांधो ऑपरेशन है इसका रुमाला है ठीक है इसको बांधो बांधो बांधो इसको बांधो इसको अरे भाई मैं <laughs> बांधो इसको नीचे से नीचे से बांधो इसको डॉक्टर मैं ठीक है मैं अभी ठीक करके देता हूँ कैसे हमारे मुझे मार तो नहीं डालेंगे मेरे साथ ऐसा क्या जानवरों वाला दवा दे रहा था अभी देखता हूँ अभी तो क्या करेंगे लिटा दे मुंशी ये डॉक्टर आरी लेकर आ मुंशी आरी लेकर आ तो आरी लेकर आ मुंशी आरी लेकर आ मैं आरी ले इसके साथ इसका ऑपरेशन करूंगा देखता हूँ मुझे भी गद्दे वाली दवाई दे रहा था देखा देखा अरे अरे किधर जा अरे किधर जा रहा है किधर किधर किधर ठीक नहीं हुआ oh, no. मुंशी नहीं नहीं नहीं अभी ठीक करके दे मुंशी मुंशी मुंशी मुंशी भाई मैंने ऑपरेशन हो गया अभी ऑपरेशन हो गया बेचारा चला गया इसके लावारसों वारसों को लेकर अभी ये गया कोमा में है अभी कैसे दिया था गधे वाली दवाई दिया था मेरे को कैसे गड्ढे वाली दवाई